материалдык чекит ири сызыктуу траектория менен жылат катар аралыктагы кыймыл ар кандай багытталат орточо ылдамдыктын 3 векторунун хорда менен дал келген ар кандай багыттары бар эгер кесиндинин узундугун азайтсаңыз сынык сызык жылмакай ири сызыкка айланат ар биринде нерсенин ылдамдыгы тангенциалдуу багытталган ири сызыктуу кыймыл учурунда нерсенин көз ирмемдик ылдамдыгы траекториянын каалаган чекитине ушул чекитте траекторияга тангенциалдуу багытталат